ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು L I C money back plan ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು Tata A I life insurance ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಒಂಥರ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಥರನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ so same age forty seven okay so ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ so let me zoom it okay for your better understanding okay ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ income starts from seventeenth year ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬಬೇಕು ಪಾಲಿಸಿ ಟರ್ಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಿದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದರೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಇದು sum assured in case of death family will get ten lakh eighty thousand rupees premium ತುಂಬೋದೆಷ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ತನಕ ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಇದು premium one lakh G S T ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೈಡರ್ ಇಲ್ಲ simple plain policy single annualise premium one lakh first year to twelfth year you will pay twelve twelve ಇಯರಲ್ಲಿ in case of death guaranteed ನಾಮಿನಿಗೆ ಸಿಗುವುದು first year ten lakh eighty thousand ten lakh ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ total eleventh and twelfth year ನಿಮಗೆ eleven lakh fifty five thousand twelve lakh sixty thousand ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಡೆತ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು total death benefit non guaranteed special surrender value ಇದು ಸರೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಇದು ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆದರೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಪಾಲಿಸಿ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ so family will get twelve lakh sixty thousand again all the benefits of the policy will be closed but survive ಆದರೆ ಡೆತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ seventeen year on onwards every year you will get one lakh sixty nine thousand eight twenty ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂಬಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ twelve lakh plus twenty eight year one lakh sixty nine eight twenty total ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಥರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಯಸ್ಸು ಏಜಿಗೆ ಸಾರಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲ ಟರ್ಮಿಗೆ ಈಗ first year to twelve year ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ ಆದ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ total one lakh sixty nine thousand eight twenty ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ total thirteen lakh sixty nine thousand eight ಟ್ವೆಂಟಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ maturity benefit which is guaranteed okay so ಇದು ಒಂದು plan so let's analyse whether this plan is good for you or not okay so what kind of returns this plan is giving because uh, according to me my understanding if i pay for 12 lakh uh, i will be paying 12 lakh rupees so i will be getting uh, every year 1 lakh uh, 69000 as a money back and also on maturity whatever the money i paid that i will get back plus uh, the 1 lakh 69 820 so ಇದು ನನ್ನ understanding let's put it in our Excel sheet formula ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ so sum assured ten lakh eighty thousand ಇದೆ so first of April two thousand twenty ಒನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ ತುಂಬ್ತಾ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ ತುಂಬಬೇಕಲ್ಲ okay so I will remove one year okay so ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ okay twelve year twelve year premium तुम्बी so thirty fourteen fifteen sixteen seventeen onwards we will the benefit as per the illustration seventeen seventeen year onwards we will the benefit oh okay so one six nine eighty okay so thirteen fourteen fifty sixty seventeen one six nine eight twenty ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಸಿಗಬೇಕು ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ okay let see how many twenty will come twenty one twenty okay ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ so I will remove these two things so ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಡೇಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈಗ ಇದೇನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಈ ಕಾಣಿಸಲ್ count twenty year okay so ನಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬಿದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನಾ L I C money back plan ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ನಮಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ is X I R R okay so actual rate of return ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಇನ್ ಟು ಬ್ರೇಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಇದು ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇದನ್ನ ನಾ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಕಾಮ ಈಗ ಟರ್ಮು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ okay complete the bracket so enter okay so ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಈ F two E forty is equal to XIR into bracket okay comma let's select the dates two thousand fifty six ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ so complete the bracket enter ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಇದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ will see the exact returns six percent so ಇದು ಸಹ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ so if you like this plan you can buy this plan okay so I am not telling this plan is good bad nothing you need to decide okay so ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ then you can take a final decision hope you like this video and if you like this video please share with your friends and families if you are not subscribe to our channel please do subscribe thank you for watching this video have a great time